etxeko langile eta zaintzaileok ez dugu langabezia kobratzeko eskubiderik. Mota guztietako indarkeria jasaten dugu. Lanaldi bukaezinak. Lanaldi bukaezinak ditugu. Gure lana prekadizatzen dute eta askota lan baldintza okerragoak eskaintzen dizkigute egoera irregularrean egoteagatik edo santaila egiten digute paperak lortzearren. Itxaroteaz nazkatu gara, aspertuta gaude hainbeste promesa faltzurekin. Aspertua gaude entzuteaz gure gizartean pertsona guztiak berdintatu berdintasunean bizi didela eta eskubide berberak dituztela. Naskatuta gaude didurik ez dagoela entzuteaz. Didurik ez izatea justifikatzen aldu emakumeok beste behin ere gure bizkar asumitu behar izatea gertatzen ari zaizkigun guztia. Eta gainera, hori guztia maitazunez eta erabateko dedikazioarekin egin behar dugu. Hipokresia gehiagorik ez,